Семантичната мрежа Семантичната мрежа се състои от смисъл, свързани понятия и връзките между тях. Семантиката е наука, изясняваща смисъла зад абстрактно представените думи и понятия. Семантичният контекст е само един от трите аспекта, които се разглеждат за всяка информация. Другите са комуникирането и количественото измерване. И трите оформят теория на информацията, замислен от Клочено средата на 20 век. Семантичната връзка може да се обясни последния начин. Опишете значението на едно понятие, неминуемо в обяснението ще използвате други понятия. Например, за да се обясни подробно пеперуда, ще трябва да се използва понятието пешко и така нататък. Семантичните връзки всъщност са асоциации между думите. Например, за думата пешко най-близката асоциация е одеал, а за одеало – легло или в зависимост от авторът на семантичната мрежа. Дори да започнат от една и съща дума, различните хора ще изградат различни семантични мрежи. Психолингвистиката е установила стриктна класификация на възможните асоциативни връзки, като са изборени 29 прости възможности, без да се броят по-сложните комбинации. В една семантична мрежа може да се използват всички тези видове връзки. Поред когнитивните науки, мозъкът ни работи като семантична мрежа и следователно цялото познание на човечеството би трябвало да се организира така – идея, която Бертранд Ръсъл предлага през 1921 година. За архитектурата на семантичната мрежа има важни изисквания. Тя не бива да е просто иерархична структура, при която едно понятие води до няколко други, от по-низко ниво, те да водят до други и така нататък. Трябва да има обратни връзки, обвързващи всички понятия в мрежата. От друга страна, семантичната мрежа не бива да се стои от просто един смислов цикъл всяко понятие да има само по една възможна входяща и по една възможна изходяща връзка. Най-лесно е при изграждането на семантична мрежа да се спазват три условия. Всяка дума в мрежата да има поне три връзки, поне една от тях да е входяща, поне една от тях да е изходяща. Така според теория на графите се получава насочен граф с безброй много цикли. По-сложни настройки на една семантична мрежа може да включват въвеждането на пояснителни признаци на връзките между думите и даже различен тип означения. Сливането на множество семантични мрежи води до идеята за онтологии. Това са големи мрежови структури, включващи всички понятия от дадена област на познанието. Разбира се, най-голямата семантична мрежа в момента е световната мрежа от хипертекстови сайтове в интернет. Малък пример за семантична мрежа е и настоящо представената тема. Благодаря ви за вниманието.